ولو عايز تعمل نفس الكلام يعني لو عملنا كده هو هو انت عامل save as خدوا بالكم انا قبل ما ابدا ده هجيب نقدر نشتغل على البوست جريد وعلى فكره بنفس الاسلوب اشتغل على ال SQL Server. يعني هو هو مش غير حاجه ال SQL Server لما تيجي تكاريت بس انواع البيانات هتلاقيها اقرب لل MySQL. اقرب لل MySQL. لو جبت تكاريت التيبل من هنا هتلاقي ان كريت تيبل هتلاقي ال character تشتغل معاك وال var character وال decimal تشتغل معاك هنا زي بالظبط ال MySQL بالظبط في ال creation وباقي الامر احنا ما غيرناش اصلا ولا ال reset ولا ولا ال delete ولا ال select في كله يعني Postgre MySQL SQL Server كله واحد بالنسبه لنا فالموضوع مش صعب الموضوع افهم بس واستوعب الموضوع واجربه واطبقه بدايه لو عايز اعمل ال system بتاعي لو عاوز اعمل ال system بتاعي اشتغل على الاثنين وانا switch ما بينهم عادي قوم جاي كده عامل سي باس وهعمل ده مثلا ايه ده My ايه يعني هقول بقى ايه relational database او انا بحب اسمها كده relational يعني ك relational database كلهم بقى كلهم في الاخر هم relation هم relational database عشان كده هم واخدين نفس الفكر نفس التفكير ونفس الاكواد ونفس كل حاجه ماشيين معانا بطبقه بطبقه ونوعيه واحده اللي هم مين؟ ماي سيكوال سيرفر Oracle Database, Postgre, SQLite. على فكره SQLite سهل جدا ان احنا نطبقها لان هي خفيفه فهنزلها مش هتاخد معانا دقيقتين يعني غير ال database الثقيله دي بوست جري كيو سيرفر والماي سيكول والحاجات دي الثقيله لكن SQLite دي database light اصلا يعني مش عارف كم mega يعني انا منزلها ومش شغال عليها مفيش مشكله لكن على العموم عملت relation database employees ونقدر ان ايه نقول ان احنا عايزين مثلا لو احنا عايزين نشتغل برضه مع الماي سيكول احنا كنا بنهدف الماي سيكول الباكج دي بس الاختلاف ما بين دي وما بين دي طيب هنا كل حاجه نعتبر ان ال username وال password والحاجات دي كلها واحد هنا وهنا يعني لو في حاجه مختلفه نضطر نغيرها كليتا يعني كاسم user او الحاجات دي احنا بنضطر نغيرها انا هسيبها زي ما هي ماشي ودي connection على ال Postgre حلو وادي كونكشن بتاع الماي سيكول هي function اهي متظبطه اصلا طب انا ايه اللي مزعلني ما انا هاخدها كده ك function احطها جوه ال class بتاعي الرئيسي اللي هو بجمع فيه كل الشغل بتاعي اهو عندي function اسمها كونكت تو بوست جرين وعندي function ثانيه اسمها كونكت تو ماي سيكول مش مشكله طيب كريت تيبل طبعا انا محتاج ان انا اعرف هنا هو لازم يكون شغال عليه على انواع اي نوع من انواع ال database. يعني لازم هو بيكرييت هو بي initiate زي ما بيحدد لي ال server بيحدد database name و username و password ويحدد لي نوع ال database. يعني هزود هنا ايه حاجه اسميها database engine يعني المشغل بتاع ال database بتاعك نوعه ايه واخلي ال default ال default MySQL مثلا ماي سكيل عايز يغيره هو يغيره مش عايز يغيره لو عايز يغيره يغيره مش عايز يغيره ده احنا نشتغل على ماي سكيل طبعا ممكن نحسن الشغل بتاعنا شويه بدل ما يكتب كلمه غلط او حاجه ممكن نشتغل enumeration يعني يعني ممكن نعمل class غير ال employees هنا واسميه مثلا database engine مثلا اسميه DB engine يعني مشغل ال database تمام فطبعا آه، من نم دوت انيميريشن عشان يفهم ان دوت هنعمله بشكل انيميريشن كاوبجكت ريهاتد يعني طبعا لازم تعمل import للايه نم علشان آه، نقدر نشتغل من خلاله كده انا نعمله enumeration يعني هو انا هعمل لسته باسماء ال database اللي انا ب support ليها هعمل ايه؟ لسته باسماء ال database اللي انا ب support ليها يعني ايه؟ يعني هو مثلا MySQL ودي هديها واحد مثلا هقول اس كيو ال السيرفر ودي هديها مثلا ايه اثنين هقول مثلا ايه Oracle او بوست جري اسمها بوست جري اس كيو بوست جري اس كيو دي اللي مثلا بتساوي ثلاثه اوريكل بيز ودي مثلا بتساوي اربعه وليكن انا ب support دول انا طبعا ب supportهم ال system بتاعي هكتب له اكواد مثلا SQLite رقم خمسه. And so on. وزي ما انت بقى عايز. تمام انا انا حددت دول بس دول انا سجلتهم دلوقتي. طبعا لو انت انا ليه كلهم قدامكم عشان دول كلهم one way اتجاه واحد كلهم ريليشن تو ذا بيز. كلهم هتلاقيهم معاكم ماشيين بنفس الاسلوب بنفس التفكير. وبنفس الاوامر الانسيرت والابديت والديليت والسلكت هو هو. يعني ده standard مع بعض الاختلافات مش مشكله لكن هو ده الاصل ماشي كده انا عملته ك enumeration عشان استقبله ك يعني ك يعني ك parameter بتاعي اقدر اشتغل عليه يعني فانا هنا ممكن اقول له هنا بقى يعني انا هستقبل هنا آه، حاجه من دول يعني بيس انجن اي بيس انجن من دول يعني مثلا اقول له DB engine عايز اقول له MySQL يبقى انا هناديها من DB engine dot مثلا ماي آه، سيكوال مثلا ده ال default. ده انجن بتاعي هيبقى DB engine dot MySQL ده ال default. هو هيغيره يبعت حاجه ثانيه احنا ده طبعا ده بنسميه احنا ال optional يعني بس مش اكتر لكن هو ليه حق يغيره عادي ده الانيشيشن هو حاطه هنا في السيلف سيلف دوت الدي بي انجن البيس انجن بتساوي الدي بي اندرسكور انجن اخذت ده زي ما يكون قيمته ايه وهطلبه دي حاجه اسمها دي بي انش او دي بي سكور انش داتا بيز انش بقى عندي ال variable ده اقدر اتشيك بيه هو انا نوع ايه شغال MySQL احول MySQL شغال Postgre احول Postgre شغال بتاع يعني اجي هنا مثلا وانا اعمل connection انا بنادي وانا اعمل create انا عندي الحته دي بتختلف يبقى انا عايز اعمل اقول مثلا if مثلا if ان الدي بي السيلف دوت دي بي انجن لو بتساوي مثلا 2 2 يعني ايه 2 او واحد خلينا في واحد فين واحد واحد اللي هي واحد اللي هي ماسكه لو واحد هعمل ايه هجيب شكل الكتابه بتاع ماي سيكو اللي هو ده اللي هو ده ال create دي دي اللي ماشيه مع ماي سيكو اهي اهو هو خلاص كده طيب else ال سي اف اللي هي if ان self dot داتابيس engine لو كانت بتساوي طبعا البوست بي رقم 3 كان بوست بي رقم 3 يبقى هنعمل دي يبقى انا هشتغل ايه؟ هشتغل بالشكل ده مثلا else لو انا مش غير ولا ولا اثنين ولا ثلاثه كله هو كله اصلا مش تبع تبع تبع الناس إيه؟ انا هقول كده مثلا طبعا ممكن اقدر اقول بقى ايه ال سي اف كذا ال سي اف كذا لغايه ما شيء اظبط اي حاجه بتختلف من واحد للتاني انا هظبطها ما فيش مشكله خالص تختلف من database engine لاخرى بقى عندي الاوامر بتاعتي طب ايه تاني بيختلف؟ إيه الاد إيه ما بتختلفش، الجد ما بتختلفش، الكل كله ما بيختلفش، مش حاجه بتختلف. اه وانا برن على ال connection سواء كنت انا ب run انا ب run ال command اللي هي insert او update او delete او انا ب run الايه؟ ال query اللي هي ال select اه هنا هنا بقى اسم ال function هتختلف انا بدل ما اكتبها هنا واكتبها هنا ممكن اعمل اعمل function اسمها connect عشان اوفر على نفسي كود مش عايز اعمل القصه دي كل شويه اعمل definition واسميه connect وخلصنا على كده هي اسمها connect بس من غير ما نحدد نوعها هي هي بتشوف هي اللي هتعمل جمله ال if دي تكتب if ان ال self دوت بيس انجن لو بيساوي واحد خلاص يبقى ه return. ه return ايه كونكت تو ماي سيكول بس مش كده اول واحد كونكت تو ماي سيكول سيلف عشان يبقى self صح else if كده وكانش وكان ده بيساوي 2 طبعا مش هقول 2 انا هقول 3 على طول عشان دول اللي عندي بس دلوقتي لكن انت بنفس الاسلوب تعمل تكون 2 و3 و4 و5 ده بس كل عندك مش فارقه يعني كونكت تو بوست 3 وخلاص يا اما هو الكلمه connect دي هتروح على على ماي سيكول هتروح على بوست 3 يا اما تحط هنا بقيه الشغل بتاعك صح الا إيه، لو انت عندك database ثانيه من انواع اللي انا كاتبها موجوده اوريكل عندك عندك سكيل سيرفر عندك عندك تحطهم ماشي وبعدين هاجي هنا وانا وانا تحت هنا بقى ما بقولش connect على ال Postgre او connect على مش عارف إيه، انا بقول له connect هو بقى يعني يتعامل هو انا بقول له connect وهو بقى يقول شوف بقى انا كنت مظبط نفسي على الاقل والداتابيز يشتغل خلاص اصبح دلوقتي ال relation database ده ده بيشتغل على اي database بس طبعا احنا مش مكملين سيكوال سيرفر والاوريكل داتابيز والاس بس انت لو كملتهم بنفس الاسلوب كل حاجه هتبقى معاك 18